اكبر خطر عليهم الان هو ان يستمروا في سياسه الخنوع والخضوع يعني الان هناك في اوروبا آه، نزاع للاسف بين المسلمين الذين يريدون ان يحافظوا على ثقافتهم الاسلاميه وخطابهم الاسلامي وطريقه عيشهم العائليه لانهم لا يستطيعون ان يمارسوا طريقه العيش الاسلاميه في المجتمع لانه ليس مجتمعهم ولكن طريقه عيش الاسره والفرد آه، وأن يبقوا محافظين على خطابهم الإسلامي وأن لا ينصهروا هؤلاء بجانب وفي الجانب الآخر تيارات في أوروبا للأسف ترعى تيارات إسلامية ترعى عملية دمج المسلمين في المجتمعات الغربية وصهرهم في المجتمعات الغربية بحيث يكونون مستعدين لتبديل طريقة عيشهم آه، ليصبحوا جزءا من طريقة العيش الغربية وللأسف يستندون في هذا إلى فتاوى تصدر نعم. من حين إلى آخر من آه، مرجعيات موجودة ليس في فرنسا وإنما في آه، في العالم الإسلامي في في بلاد الشام ومصر وغيرها ربما سمعت منذ منذ سنوات طويلة فتوى تقول للمسلم الأمريكي عليك أن تلتحق بالجيش صحيح فإن أمرك الجيش آه، فإن أمرك الجيش الأمريكي بأن تقاتل في بلاد الإسلامية فامتنع إن استطعت وإن لم تستطع فاذهب عليك أن تذهب فإن ذهبت حاول أن لا تقتل حاول أن لا تطلق <laughs> النار وإن وإن أجبرت بأن تطلق النار أطلق النار وإن آه، وإن استطعت أن لا تصوب النار على المسلمين فافعل ولكن إن أجبرت فأطلق النار على المسلمين اذهب إلى هذه الفتوى وستجدها بهذا الشكل تقريبا الحرفي وهذا هذا نموذج من و... النماذج التي تعطى فرنسا. في في فرنسا في فرنسا آه يعني شيخ الازهر هو آه، الذي افتى أيوة. للحاكم أيوة. الفرنسي في هذا الوقت شيخ الازهر الراحل آه، طنطاوي بانه نعم. يجب على المسلمين الالتزام بهذا القانون وانه مش ضروري النقاب وهذا يعني تشدد وكذا يعني وهذا كان حين زاره وزير الداخليه الفرنسي انتزع منه هذا التصريح وحمله الى فرنسا ليلزم آه، به المسلمين هذه الفتاوى التي تأتي هنا فهناك من يقول للمسلمين اذهبوا والتحقوا بالأحزاب هذه لاحظ اذهبوا والتحقوا بالأحزاب الفرنسية العلمانية وشكلوا جزءا منها وكونوا آه، عامل ضغط والى اخره الظاهر في هذه الفتاوى انها من اجل مصلحه المسلمين حتى آه، ينالوا حقوقهم ولكن الحقيقه التي آه، التي وضعت خططها أجهزة الغرب ودوائره هي أن يندمج المسلمون في الحياة الغربية وينسوا ثوابتهم وينسوا ما هو ينسوا حتى المحرمات يسقطون المحرمات لا بد من أن تسقطوا محرماتكم فتمارسون السياسة معنا كما نمارسها وتدخلون في الأحزاب عندنا كما ندخل ولكن طبعا حتى تدخلوا الأحزاب عليكم أن تذعنوا للعلمانية الفرنسية لأنها شرط لدخول الانتخابات والأحزاب والعمل السياسي وتأتي الفتاوى وتشرع للمسلمين هناك هذه الأمور هذا هذا الانحدار الذي سار به فريق من المسلمين في أوروبا هو الذي أوصل آه، ماكرون الآن إلى أن يطالب بالمزيد نطلب منكم فتذعنوا فنطلب منكم المزيد ثم تذعنون فنطلب منكم المزيد وهذه السياسة التي يسيرون عليها الآن الذي يجب على المسلمين الآن هو أن يقفوا وقفة قوية يرفضون فيها هذا الأمر ويستطيعون يستطيعون ذلك ومن لا يستطيع هنا لا بد من أن نصارح المسلمين إياكم أن يكون مقياسكم لأعمالكم هو المنفعة حين واسمعوا هنا جيدا حين امتنع فريق من المسلمين الذين اعتنقوا الإسلام في مكة امتنعوا عن الهجرة مع المهاجرين من المسلمين وتعرضوا للاضطهاد واجبروا على ما ما يغضب الله سبحانه وتعالى ويسخطه وتخلوا عن شعائر عن عن بعض شعائر الاسلام ف واجبروا على الخروج الى القتال مع المشركين صحيح ماذا كان عذرهم؟ كان عذرهم اننا مستضعفون فالله سبحانه وتعالى آه، خاطبهم في كتابه الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم ماتوا وهم ظالمون لانفسهم الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها اذا لا يجوز ان يكون منطلقكم الحفاظ الحفاظ على المكاسب وعلى وعلى ما ما انجزناه من مكتسبات ماديه وبيوت ووظائف الى اخره ارض الله واسعه وبكل بساطه انتم ايها المسلمون في فرنسا يعني اذا اذا اذا دخلنا في التفاصيل انتم ايها المسلمون في فرنسا تحملون جواز سفر بل جنسيه اوروبيه وليست كل دول اوروبيه قد وصلت بوقاحتها وارغامها للمسلمين ما وصلت اليه فرنسا نعم فلا يجوز في حال من الأحوال إذا أجبر ولدكم على أكل الخنزير أو على إذا أجبرت ابنتكم على السباحة بلباس السباحة التعري مع رفيقاتها الفرنسيات في أوروبا أن تقولوا نحن مضطرون لا والله والذي نفس محمد بيده يحاسبكم الله يوم القيامة إن أجزتم لأنفسكم ولأولادكم أن يكشفوا عوراتهم وأن يأكلوا الخنزير وأن يشربوا الخمر وأن يمارسوا المعاصي لأنكم تخشون على ما أنجزتموه من مكاسب في حياتكم بل بل يجب عليكم أن تتخلوا عن كل ما اكتسبتموه من مادة وأن تهجروا بيوتكم وأن تذهبوا إلى أي ب... أي مكان آخر نعم. من أجل أن تقوا أنفسكم وأهليكم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون اتقوا الله اتقوا الله حذاري حذار انها النار انها جهنم انه غضب الله فضلا عن مسؤوليتكم في ان تساهموا في حرب ان تسهموا في حرب الكفار حرب الصليبيين على الاسلام يمكن ان تقفوا وانتم في فرنسا في مواجهه هذا ومن لم يستطع فعليه بالهجره لا يجوز نعم. لاحد ان يذعن ولو بدأ المسلمون وهذا وهذا كلام مهم جدا لو شعر الآن الفرنسيون أن أعدادا من المسلمين مستعدة للهجرة لأدركوا خطر هذا الأمر لأنهم لا يستغنون معظم نعم هم يريدون المسلمين يريدون المسلمين نعم ولكن بفكرهم وعقيدتهم التي يفرضونها عليهم ابقى هنا تماماً. ولكن بعقيدتي طبعا تماما هم يريدونهم وهم بحاجة إليهم ولكن رغم ذلك يريدون أن يكون كما يريد يعني استعباد استعباد مم. نحن بحاجة إليكم بحاجة إليكم في الوظائف في الأعمال ولكن أيضا نريدكم أن تعيشوا على طريقتنا وأن تنسوا إسلامكم مم. فحذاري يا أهل, يا, يا أهل فرنسا من المسلمين حذاري مم. أن تتخلوا عن دينكم من أجل آه، آه. من أجل صليبي حقود وقح اسمه مكرون أو من يقف خلفه من التيارات الصليبية الحاقدة جزاك الله خيرا على هذه الكلمة الجميلة لإخواننا وكل